12 cosas que hace un hombre cuando no te quiere. Cuando un hombre solo le interesa acostarse contigo, pasar el rato o sencillamente verte como una distracción o desahogo es cuando te das cuenta que tú eres tan solo una capilla más entre las tantas que él tiene y que en suma tú no eres la catedral, no eres la chica que él quiere y tristemente te ve como su plato de segunda mesa. Esto se nota en la forma en cómo te hace el amor, en cómo te trata. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y justo hoy vamos a tocar este tema. Antes de empezar, quiero pedirte que si ves este video hasta el final, me dejes una mariposa en los comentarios. De esa manera sabré que viste el video de cabo a rabo y estaré trabajando en hacer más videos como este. Y si tú eres un chico viendo este video, toma en cuenta que los comportamientos son idénticos cuando los manifiesta una mujer. Recuerda, suscríbete y sé parte de esta gran comunidad. Si estás lista, entonces, empecemos. Número 1. Pésimo amante. Cuando un hombre sacando tajada de su belleza física. Atractivo o porque es un chico muy cotizado, raras veces le pone empeño la intimidad, ya que sabe que en cualquier momento puede tener a cualquier chica comiendo de su mano. Y es que muchas mujeres con las que él se relaciona prefieren antes estar con un tipo guapo, sin importar que el vato sea malísimo en la cama. Esta es una señal inequívoca de que a ti te ve como una más de su ganado porque le da igual quedar mal ante ti o que le digas a tus amigas lo pésimo que él es para dar caricias. Siempre encontrará a otra chica que satisfaga sus necesidades. Y lo más importante, te dice que él simplemente no te quiere, no te aprecia, no le interesa tu satisfacción. Número 2. Te busca cuando solo quiere intimidad. Esto es igual a lo anterior y se trata casi de lo mismo, del mismo síntoma, sin dar explicaciones sobre a dónde estaba, con quién estaba o a dónde fue y de repente ahí lo ves buscándote, con regalos, tratos dulces, halagos e incluso comparaciones donde destaca cualidades de ti e incluso saca a relucir virtudes que quizás ni tengas. Una vez que logra que tú aflojes el cuerpo, él vuelve a ser el mismo de siempre, distante y totalmente desocupado contigo y sus hijos. Poco le importa si comieron, si fueron a la escuela, incluso evade pasar tiempo de calidad con ellos. Su rol de padre es ausente y su rol de marido lo es más todavía. Brilla por su ausencia. Número 3. Coquetea con otras mujeres enfrente de ti, algo que distingue al hombre que poco le importa la mujer que tiene por esposa o novia es que le da igual si ésta se va o se queda. Es una relación de tómalo o déjalo. Puedes gritar en el balcón tanto como quieras, reclamarle que tiene fotos en su teléfono de otras chicas o que él se mensajea de una forma muy directa y sin pudor con otras mujeres, llamándolas corazón, amor o bombón. Le da igual que tú veas estos mensajes, él coquetea con ellas, así sea enfrente de ti, a tus espaldas o al lado tuyo. Realmente le da igual. Número 4. Te ignora. Tú puedes estar al borde de las lágrimas, harta de la situación en la que él nunca se compromete con la relación y siempre anteponiendo sus trabajos antes que tú y quizás la familia misma. Sus excusas son las típicas, hago esto por ti y por mis hijos. Esto último para justificar el que nunca se mantenga en la casa para ser el padre, el marido o el novio que debería ser. Y con el tiempo vas notando que a él poco le importa si lloras, si estás triste, si estás contenta. Le da igual realmente porque al final lo que a ti te pase, a él le importa poco. Sencillamente lo ignora porque no te quiere. Número 5. Te controla y después te suelta. Este comportamiento es interesante, pero cuando él nota que algún chico te pretende, se pone celoso, te arma tremendo lío, busca que te alejes del tipo, una vez que lo logra, vuelve a soltarte, vuelve a ser el tipo distante e inexpresivo que suele ser. Solo intenta controlarte, no te quiere para él, pero tampoco te quiere para nadie más. Su comportamiento es la de uno que no come ni deja comer. Número 6. Le da igual las fechas. Que mañana cumples años, pues el man ni se entera. Que uno de tus hijos ganó el concurso de natación o anotó varios goles en el partido del viernes. A él esas cosas le dan igual. Ni siquiera se ha tomado la molestia de memorizar el día de tu santo. Es como si tú no existieras, es como si tú nunca hubieses llegado a su vida. Él solo entra como un desconocido a la casa y se va como un desconocido. Solo se aparece cuando necesita ropa, intimidad, algo de comer, dinero y luego se marcha. Cuando te das cuenta, en tu monedero te falta dinero. Y adivina quién más. Exacto, él. Número 7. Para él, eres una histérica. Siempre te critica, siempre te critica, siempre recalca que lo exageras todo, que eres una histérica sin remedio, que se la pasa gritando cual vendedora de colchones por la calle, y que lo único que sabes hacer es quejarte, quejarte, quejarte y quejarte. Para él, tú eres su mayor dolor de cabeza, y prefiere antes bien pasar tiempo con sus amigos, con otras personas que contigo. Cuando él ya no te ama, cuando él incluso te aborrece, termina por hacer que tú parezcas la que empieza los problemas. Número 8. Te es infiel y ni se esfuerza en ocultarlo. Parecido al punto 1, llega un punto en que lo puedes cachar metiéndose con tu mejor amiga, con tu hermana, con tu vecina o incluso con aquella chica con la que dijo que jamás habría nada y sencillamente lo reduce todo a que tú eres una exagerada, que ahí no hay nada, que tú ves fantasmas donde no los hay. Aun cuando te está siendo infiel en tu propia cara, él no hace ni el menor esfuerzo en ocultarlo, menos en disculparse y mucho menos en tratar de reparar el daño que te hizo, o en el peor de los casos, te culpa a ti de ser la responsable de que él esté teniendo un amorío, llamándote frígida y metiéndose con tu cuerpo. Número 9. Nunca tiene tiempo para ti. Siempre sus palabras son, cuando termine este proyecto, cuando entregue esta casa, cuando termine de graduarme. Se trata del hombre del futuro porque todo lo bueno está en el futuro. Mientras tanto, quédate ahí esperando porque todo lo que te promete jamás pasará, ya que siempre alega que está ocupado. Y cuando ves sus resultados, cuando ves sus estados financieros y sus posesiones, parece que trabaja mucho pero no se ven los resultados. No compra un carro nuevo, no compra una casa nueva para ti o tus hijos, no te compra nada para ti, pero eso sí, el compita está ocupado haciendo nada, pero ahí te tiene viéndote la cara de babosa. Número 10. No se abre emocionalmente a ti. Es una roca. No tiene interés en que tú seas su amiga, su confidente y que seas la primera persona en quien debería confiar. Es más, Tú podrías decirle que debe arreglar el radiador del carro y te va a ignorar, pero viene su compadre Lucas del Villar y le hace caso al instante. Puede prestarle atención a todo mundo menos a ti. Con todos parece abrirse y ventilar sus emociones, menos contigo. Contigo es una tumba cerrada, apenas una cripta que puedes ver. Desde fuera se ve como un mausoleo, donde aparentemente tienes novio o esposo, pero solo de nombre porque en realidad él es apenas un fantasma. Número 11. Es un fantasma. Todos preguntan por él, sobre dónde está, en dónde trabaja, dónde se encuentra, porque nunca se le ve. Se vuelve un fantasma hasta el punto en que se cree o se sabe que tienes esposo o novio, pero la ciencia aún no ha podido probar su existencia. Y te entiendo, porque yo lo viví, siendo el novio de una chica fantasma, cuya existencia jamás pudo ser probada. Me volví algo así como el loco del muelle de San Blas, hablando de alguien que quizás no existe o nunca vendrá. Número 12. Le da igual si te vas. Podés amenazarlo con el divorcio, decirle que te llevarás a vuestros hijos o que te irás a vivir a casa de tu mamá, pero el man le entró en una oreja y le salió por otra. Realmente al poco le importa si mañana estás o te vas. Hagas lo que hagas, a él le da igual. La sola indiferencia ante tu presencia o ausencia ya denota que él no te quiere. Si estás pasando esta clase de tratos y llevas acarreando una relación así durante años, puede que seas una mujer que esté mendigando amor y quizás te convenga ver uno de nuestros videos donde te comparto una serie de señales para saber si estás mendigando amor. Te será útil. Espero que este video te haya gustado y lo que es más, te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran comunidad. Y si has llegado hasta acá, por favor déjame una mariposa azul o una mariposa del color que tú quieras en los comentarios. De esa manera sabré que te ha gustado. Y lo que es más, comparte este video con todas aquellas personas que tú crees o consideras que les va a servir este contenido. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en futuros videos. Un abrazo.